promesso di ma Ciao Guerrero Wanyu, qui è Lave che vi parla. Qui. Se vi siete persi l'ultimo video, non perdete tempo. Cliccate qui sotto o qui sopra, insomma da qualche parte vi metto il link. Gli occhiali sembro, sembro un non vedente, a parte che non ci vedo proprio. Ma torniamo a noi, oggi parleremo di un particolare visual che identifica qualsiasi cosa, ovvero il logo. Ci sono una marea di video sul web che trattano di questo argomento, quasi tutte lo fanno con troppa superficialità motivo per il quale lo farò anch'io anche se è un video che fortemente vi consiglio è quello di Bob Lutz dove parla del logo Nike. Il link lo trovate qui sotto. Senza perderci in chiacchiere direi di iniziare. Il logo ha l'obbligo di farsi riconoscere, non che ogni volta dobbiamo andare per forza su Wikipedia. Deve essere riconoscibile in ogni parte del mondo, ma mi sto ancora dilungando quindi andiamo direttamente al sodo. Il logo può essere di due tipi, ovvero logotipo o marchio. A sua volta il logotipo lo potremmo dividere in logotipo testuale e logotipo con simboli o iniziali. Alcuni esempi? Philips, Kellogg's, Disney, Honda, McDonald's, Vodafone e così via. Per quanto riguarda il marchio lo possiamo dividere in marchio astratto e marchio rappresentativo, ovvero che rappresenta ormai uno status per noi. Soltanto guardarlo ci permette di capire di cosa si tratta. Alcuni esempi? In ordine alfabetico, Shelly BMS, Volkswagen, Duracell, Nissan Bosch e ho finito il diaframma. Per quanto riguarda il marchio come status non ve li nominerò nemmeno. Eh? Eh? Vabbè. Piccola pillola sulla Coca-Cola. Spoiler bimbi. Sapevate che Babbo Natale nasce come concetto pubblicitario di Coca-Cola e quindi non esiste? Tutte queste splendide notizie le trovate su... Aspetta. Su un solo libro, ovvero questo qui. Si chiama Logo ed è barrato il prezzo, cioè guardate. Ah sì, mi è stato regalato. sotto il link in descrizione qualora lo voleste acquistare. È in inglese. Per oggi è terminato ma solo per oggi. Se questo video vi è piaciuto spolliciate tutti quanti ed iscrivetevi al mio canale ovviamente per rimanere aggiornati sul prossimo episodio. Ah sì, dimenticavo l'asterisco che era apparso prima. Se volete un video extra su una curiosità che scommetto che nessuno di voi conosce, commentate con Mela. Sì, sì, Mela. Io vi saluto, vi ringrazio e se è fatta una certa, oh, che nemmeno l'orologio trovo più. E ciao.